मैंने पतमस फेरा सब्जी मे दिस पे बापर किराय तम चोर दह वह तो चोर दह तमस होचम तो जनाब बिल तम दिस पे किराय वजह गो अम सात माल गो वत मज खराब जाम गो जनाब बिल अजू तुम रोडस पे कुछ जाए खसने पर ड्राइवर का मेरे को कहीं फ़ोन आते हैं भाई मसला है हमारे को किराई कोई नहीं देता है मैं ड्राइवर से पूछता हूँ भाई क्या बात है भाई माल ख़राब है ये तो इसमें ड्राइवर का कोई कसूर ही नहीं है जब गाड़ी पूछती है चार दिन पाँच दिन छः दिन के बाद तो काजीगुंड में लाइन में बैठते हैं चाहे चार दिन भी लग जाएंगे पाँच दिन भी लग जाएंगे इधर से व्यापारी पीछे से फ़ोन कर रहा हाँ कहाँ पहुँच गए हम क्या बोलेंगे हमें तो मंजिल में दो दिन लगते हैं पहुँचने में सर आज वही दस दिन दस दिन लग रहे हैं पाँच ही दिन हमको परमिशन है इस रोड पे चलने को उन पाँच दिनों में गाड़ी को बिठा के रखते हैं गाड़ी छः दिन सात दिन आठ दिन चार दिन दो दिन वहाँ पे रुकती रहती है तो जो बंदे इन्होंने स्टोर यहाँ पे माल किया सड़ रहा है हम इनका पैसा नहीं चुका पाएंगे तो आगे जिनसे पैसा उठाए उनको नहीं देंगे जो बैंक वालों से उठाए उनको नहीं देंगे तो इस इस लिहाज से ये जो फ्रूट सनत है ये पूरी पूरी डैमेज हो रही है On April 3, 2019, Government of J&K issued an order in which it is directed that civil traffic on Srinagar-Jammu highway will be banned on every Sunday and Wednesday till 31st May for the movement of army convoy. Since transport is the engine of growth and highway is its lifeline, when it is choked, people will face the shortage of goods. But the worst affected are the transporters and fruit growers of the valley. The shelf life of the fruit is less and when it does not reach its destination on time, the fruit loses its value and fruit growers face extra losses. Last year में जब यहाँ पे आया था मैंने लास्ट ईयर भी स्टोर किया था माल जब मैं यहाँ पे आया तो गेट के जब मैं गेट के अंदर एंड मैंने एंटर मारी तो दस बंदे मेरे पीछे भाग गए कि माल हमको दे दो हमको दे दो और इस साल जब मैं सुबह से यहाँ पे ठहरा हूँ मेरा भी इस वक्त माल यहाँ पे स्टोर है तो कोई पूछने वाला बंदा नहीं है जिस बंदे को मैं बोल रहा हूँ कि मेरा माल आप उठा लो वो बंदा बोल रहा है नहीं ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है आगे गाड़ी यहाँ से निकलती है छः छः सात सात दिन वहाँ पर काजीगुंड में खड़ी रहती है और उतनी कैपेसिटी नहीं उस माल में उतना मतलब ये नहीं है कि मतलब वो रुक सके छः सात दिन चाहे नॉर्मल गाड़ी में जाए चाहे एसी गाड़ी में इस वक्त हमारी प्रॉब्लम यह है जितने भी यहाँ आप देखें कितनी गाड़ी लोड हो रही है लेकिन कोई गाड़ी लोड ही नहीं मानता किसी को बोला भाई कहीं जाना है ये किराया मिल जाएगा कोई ड्राइवर मानता ही नहीं मैं ड्राइवर को बोलता हूँ क्या वजह है ये बोलता है सिर्फ रोड की वजह है हमको पिटाई मतलब उधर से उधर आर्मी वाले मारते हैं कभी आगे ले जाते हैं कभी पीछे ले जाते हैं ये एक प्रॉब्लम है उनको ट्रैफिक वाले लेते हैं हज़ार हज़ार रुपये उनको छोड़ देते हैं जो बाहर के ड्राइवर वो पंद्रह पंद्रह दिन से ए सी गाड़ियाँ लेके मर रहे हैं रोड पे सी खर्चा उनको सब कुछ हमें यहाँ डबल किराया उनको देना पड़ता है अगर दो लाख रुपया हमें उनको चार लाख रुपया देना पड़ता है पंद्रह सौ सोलह सौ डब्बू के लिए उसके बाद वो आठ आठ दिन वहाँ खड़ा रहते हैं आठ दिन के बाद उनको बड़ी मुश्किल से दस गाड़ी पंद्रह गाड़ी उधर से जाती है तो मेन हमारी प्रॉब्लम यही है इससे ये जो हमारी ये सन्नत है ये दब जाएगी तो जो बंदे इन्होंने स्टोर यहाँ पे माल किया सड़ रहा है हम इनका पैसा नहीं चुका पाएंगे तो आगे जिनसे पैसा उठाए उनको नहीं देंगे जो बैंक वालों से उठाए उनको नहीं देंगे तो इस इस लिहाज से ये जो फ्रूट सनत है ये पूरी पूरी डैमेज हो रही है